kutsa honen edukiak bizitza aldatuko dizu. Nafarroako gobernuak hainbat gailu erosteko dirulaguntzak emango ditu adineko, ezindu edo mendetasun egoeran dauden pertsonentzat. Autonomia eta zaintza pertsonalerako, etxeko segurtasunerako eta partaidetza eta gizarteratze sozial eta komunitariorako produktuak alegia. Guztionzako gizarte irisgarriagoa helburu. Informa zaitez laguntzaproduktuak.nafarroa.eus webgunean Edo zortzi lau sortzi, lau bi, sei bederatzi, telefono zenbakian. Irisgarritasuna denon eskura. Europar batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.